Thank

祭りの開催誠におめでとうございます私たちも心から待ちわびていましたえ今日はたくさん踊って楽しみましょう私たちも太鼓を叩いて皆さんの盆踊りできるだけ盛り上げるようにお手伝いさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします